och välkomna till min kanal Åstrand136 och idag ska jag visa en som för energigenerator. Den, är uh, den har ingen batteri i sig men den har mycket energi och den är gjord av el. Och om ni vill ni kan klistra fast era logo här till exempel jag har gjort det. Och om, uh, och om ni vill ni kan lägga den här generatorn på era för jag tycker att det är jättefint. Och plus om ni vill köpa den här äh, generatorn. Ni kan skriva bara äh, eh, ekonomin.se och det är mitt jobb och ni är jättevälkomna där. Hej då, hej då.